大家好，我是陈老师，欢迎各位今天收看我们的节目。今天我们的命理名人堂按照惯例，我们的节目一开始都要给大家报时一下。今天的录影时间是西元的二零一九年九月十二日的下午两点三十五分。就在今天呢，我们中华民国的首富，也就是世界前五百大富豪。 红海集团的创办人郭台铭郭先生宣布退出了中国国民党。想当然尔，这是为他可能的总统竞选之路所必须要走的决定。老师啊，在今年也就是二零一九年的四月十七日中的命理名人堂，针对郭台铭的总统梦这一篇就提到。 郭台铭先生的参选是不会被国民党大佬所赞同，所以也在这同一天，国民党大佬们一字排开，包含了谁？前总统马英九、副总统萧万长，还有徐水德、连战等这些国民党大佬，都同时刊出了新闻头版的广告，表示力挺韩国瑜。 老师啊，在那一篇视频中就有提到，因为郭台铭先生的官格位，他是属于一种自发型的官格，他的本位官格啊是本来是没有什么方法可以阻挡他，他做该做什么，他会用他自己的信念跟他自己的意志来去达成，他不会太去仰仗了什么长辈跟长官或是外力的帮助，如何能如何，他都要靠自己。 去成就，所以种种的演进下来，到目前为止，老师还算是侥幸猜对的。不过，老师在这里还是要再重申一次，老师的命理名人堂里面的名人资料，都是采自于维基百科上的公开资料，所以它的准确度的极致啊，最多只有百分之七十五。 因为老师并没有他们的真实的出生时间，这个很重要的命理参数。如果老师猜对了，那是纯属侥幸；如果老师猜错了，那也是理所当然。这里还是要跟新朋友来说明一下哦。回到我们主题啊，现在郭台铭先生自己脱党，准备可能会参选我们二零二零年的总统大选。那么，以他的格局。 能够在这个关乎国家命运的大选，有没有独立参选而胜出的可能呢？来，我们再一次看看郭台铭先生的出生日期，他是一九五零年的十月十八日，现年六十八岁。我们转换成八字啊，也就是传统的八字学，它是庚寅年、丙戌月、丙戌日的吉时，在这个八字中。 郭台铭先生想要在岁次己亥年就挑战总统大卫，他独立参选是否能够得偿所愿呢？这里老师必须说明，以郭台铭先生的命理格局来看，如果他是在国民党里面的初选中胜出来了，那么基本上他的胜选几率十分之高。 绝对是十拿九稳的。然而，我们这种命理师啊，最讲究的不是你原来的命多好或多坏，而是讲究的是你的人生的选择以及你用命的方式，能够妥善的运用自己的格局，顺应时运的脉动。那么，基本上你想要做成的事情，你你自己所谓给自己定义的人生胜率之路。 那是比较容易的，当然，如果相反的，在不在天时地利人和的情况之下来做任何的决定，那这样子的话，就会像什么逆水行舟，不进则退啊。为什么老师这么说呢？老师一再在直播或是其他节目中讲过，甚至我们的频道里面的社群中都说过，今年的九月十三日啊，是一个很大的转折点。 也就是我们的中秋节，任何的事情都要以这个日期当做基准为主，因为明年的太岁年跟今年的太岁年两边的交际点，这个日子会比过去所有时间都来得重要。所以当时郭台铭先生在说他要九月十七号之前给答案，那么老师也相信，这个也是郭台铭先生的智囊团会给他的建议。 毕竟，节前跟节后所做的任何举动，会完完全全的给予当事人很大的加分，或是很大的减分。所以在老师的社群里面，老师也提到，老师对于郭台铭先生的选择，当时老师是卖一个关子，在等时间，等的是什么？等的就是郭台铭先生他会选择在节前或是节后才做决定。 当然，今天九月十二日，也就是节前了，郭台铭先生宣布退出中国国民党。虽然他没有同步的宣布他要参选总统，但是老师对于郭台铭先生在九月十三日节前宣布退党，对他本人而言是一个非常大的挑战，因为这会让他扣了很多分。怎么说呢？老师过去有提到。 郭台铭先生他的时运是所有候选人中最强大的。这份强大让国民党能够，如果推派的是郭台铭先生出来竞选总统，那么我们中华民国会迈向一个十分富强的十年。但是这个前提是什么呢？是郭台铭先生他留在国民党中，才能够享受到这个。 百年老店的一些基本盘，加上什么文官体制的运作，或者是你的官僚体系的安排，以及长足的那个施政经验，才能够有这样子的效果。如果郭台铭先生失去了国民党这样的基底，希望他就是靠自己，或是靠柯文哲的台湾民众党结合，那么这将会是一场误会型的。 灾难为什么是讲误会型的灾难呢？因为郭台铭先生的格局很容易以为自己可以只手能遮天，可以以势利导，然后再配合上他的义薄云天的态度，哦，他的光明心态的态度，就可以不用靠任何人，就像他创业成功那一样，可以取得这个总统大位。所以以郭台铭先生，他容易就误判为。 国民党是靠着郭台铭而成就，而国民党如果没有了他，国民党是会失败的，所以他退党。他认为这样子他就没有包袱的，可以争取自己梦寐以求的位置了。但是其实上，以郭台铭先生的命理格局来看，这是反过来的。留在国民党，国民党会成就郭台铭。 而郭台铭却无法成就国民党，所以，当郭台铭先生脱党的现在，然后在重阳节以后，假设他宣布参选，他最终能获得的票数，会甚至远远不及当年的朱立伦，甚至可能会类似第一届总统大选的陈履安或是徐水德，即使在重阳节以前，他就积极的开始竞选。 那么，也是顶多增加一两成的得票数，可能就有类似宋楚瑜的下场了。所以，老师就会用什么误会这样子的灾难来形容郭台铭先生退党，然后又想参选的判断。那么，就像老师这么讲，是否郭台铭先生他就毫无胜选的机会吗？以命理上来说，如果 郭台铭先生，他选择拿得起，他也放得下。那么，以郭台铭先生的格局来看，未来他的局面是可以当上副总统或是行政院长，并且可以把这个国家治理的有声有色、强而有力。而最终，时间还是会轮到他，他最终还是可以得到总统大位。不过，老师还是要补充一点。 这个前提是什么？老师所解出来的推背图的第四十项没有提早在二零二零年或是二零二四年前后应验，才会有这样的局面。如果老师解的推背图第四十项应验了，那么这一切当然也是白搭了，因为我们大家都要效忠我们的中国式的社会主义的。在这个前提之下，郭台铭先生的独立参选总统路，以老师来看是极难达成目标的。 胜选几率可能也不到那一两成，当然，事情没有所谓的绝对，就是只有百分之一的可能。对有心的人来说，那他也是必须要争取的机会。就像郭台铭先生当时力争红海他的股票上市一样，哪怕就这么一点机会，他挑战过了，他就成功了；挑战不过，那就打回原形。以他的意志力来说，我们。 不能不去称赞郭台铭先生，他的创业的意志力是十分强盛的。想当然尔，他对参选的意志力应该也是十分强盛的。所以，老师今天的结论是：郭台铭先生，如果他原来可以忍住，没有在这个节前时候退党，多思考一两周，或许他的心念也会转回去，等待下一次的机会，或是争取其他的大位，待机而动。 这些都是有很大的机会，但是只要郭台铭先生一旦在九月十三号之前决定退党了，那么最终等待郭台铭先生的很可能就是一场痛彻心扉的经历。当然，讲到这里啊，一定会有很多人想问老师：如果郭台铭先生坚定参选，对于韩国瑜与蔡英文的影响是否会起了三角的关系变化？这个部分，请各位。 期待我们命理明天堂的下一集韩国瑜的竞选起手式。感谢各位今天的收看，下方有老师推荐的各项视频列表，包含了二零一九年的每月流月解析以及二零二零年的流年解析。欢迎新朋友浏览，老朋友回顾。若您愿意赞助本频道，下方也有赞助方式。若您需要老师的专业命理咨询服务，我们这里都有老师的微信号与官方粉丝团，可以与老师联系。 我是陈老师，我们下次见。